¡Ay, mi hijo. Ve para que. mi niño. Desde que llegó fue tirando tiro y tiro. ¡Es Abusador. El policía abusador. ¿Cómo van a, que llegar, van a llegar a un infeliz disparando a matar a ese hombre? Eso es un abuso ¿Qué es la policía. No sé que ellos quieren ponerlo así. Dicán quiere ponerlo así. Cuando mata un pobre infeliz, lo quiere poner así que, que, lo matan ya punto, en punto, porque ellos son toditos así. No pueden disparar así. Son abusadores. No, no pueden disparar así. Es justicia que queremos. Fue un, pobre fue un que mató un padre de familia, como de mi prima. Y si hubiese un niño. Si hubiese un niño. Y si, no y si había ido con el tigarito, que, el tigarito iba, iba a ir que dejó el niño el colmado mío. Dejó el niño, yo despachándole un pan y un café. Dios, no, María, yo vengo ahora, voy a comprar un café, voy a comprar la carne que dejaba a la mujer mía echando, echando el arroz, coño. Eso no puede quedar así impune la muerte de él y tiene banca para allá y también que compra siempre la carne allá, por allá abajo, que a mí me gusta. Y me dijo ahorita me poniendo el arroz, que yo traigo la carne, que vamos a salir. Para allá, para bandera, y tenemos ese tiroteo, iba bajando por la calle y se le pegó de que un tiro me lo matan. <laughs> desde que llegaron y parando la policía. ¿Qué? desde que ellos llegaron fue disparando. Dican, Desde que ellos llegaron y parando la policía. Oye, que estaba parado la banca. Sí, no, no, no, tenía problema. Era, era ayudante, banquero. Él venía del trabajo, eh, o iba para hacer trabajo. Él vino del trabajo. Mensajero de banca. allá, mi hijo. Ahí está mi niño. Desde que llegó fue tirando tiro y tiro. Allá. Abusador. El policía abusador. ¿Cómo van a, llegar, van a llegar a infeliz que disparando a matar a ese hombre? Eso es un abuso ¿Qué hace la policía. que ellos quieren ponerlo así. Dicán quiere ponerlo así. Cuando mata un pobre infeliz, lo quiere poner así que, lo matan ya a punto, en punto, porque ellos son toditos así. No pueden disparar Son así. No, no pueden disparar así. Es justicia que queremos. Fue un, un pobre infeliz que mató un padre de familia. como dejó mi prima? Y si hubiese un niño. Si hubiese un niño. Y si, había ido con el tigarito, que, que el tigarito iba, y iba a suerte que dejó el niño en el colmado mío. Dejó el niño, yo despachándole un pan y un café. dios dijo, María, yo vengo ahora, voy a comprar un café, voy a comprar la carne que dejaba mujer mía echando, echando el arroz, coño. Eso no se puede quedar así impune la muerte de él. Ay, tiene banca para allá y también que compra siempre la carne allá, por allá abajo, que a mí me gusta. Y me dijo ahorita, poniendo el arroz que yo traigo la carne, que vamos a salir vaya allá, para bandera, y tengo ese tiroteo, iba bajando por la calle y se le pegó de que un tiro me lo mataron. <laughs> Oye, parando, desde que llegaron fue parando, la policía. ¿Qué? Desde que ellos llegaron fue disparando. Licán, Desde que ellos llegaron fue parando, la policía. Oye, que estaba parado la banca. no, no, no, tenía problema. era, era ayudante, banquero. Él venía del trabajo, o iba para hacer trabajo. Él vino del trabajo. Mensajero de banca.